anoo dayacsanoo baawan ii timi itimid odi tidhi warka boodo ka soco haddaan badda iyo berrigaba soo maro hadiyad kaaga dhigo bulaleer goorniyo haddaan bugo keeno keeno dhayman iyo luo shacabki baadley geesiyadii kow keeno bugley dhaantiyo sarcagee lagu qubo baddaade boqorradii ku tiriyanoona gabay mahdii jubta culus boqoshaada kugu keeno ma gudi karo camalkaadii huna shuweeya ma bugna oo ma aadna halka bilista banaani ma aadna beeraxaani bahdeeni ma aadna ada i daawey oo i baantay halkii ay ku talay